Thank ừ. you. गभार चारा नीचे से ऊपर ले पाए नीचे से ऊपर ले बासिल पाए ये राजा अपन जवानी के कर नीचे से ऊपर ले बासिल पाए ये राजा अपन जवानी के कर नीचे से ऊपर ले बासिल पाए ये राजा अपन जवानी के कर ना हो हो भवर जवानी के मुस्कान डिजिटल जवानी पपनाया जो डाले का चोरो जवानी पापना

Muskan Digital the Studio, Fenaharar. ভরল বড় বড় দাসী অভিজ্ঞ बिना जाई राजा बाहरा देख लिए भैया हमारा के तंग नहीं कर हो सैया ढेर दिन पर बाहरा से आइल बानी हो साचे कहतानी हम भूखाइल बानी हो झटका नजर दा चुमा लेके छोड़ दा अरे बात मानी ना पानी का मजूर नहीं बहिया मरोर दा खिसियालू अभी मन नहीं के भरल पर दास अभी ताव बात माने ला बेरी बेरी दहिया पे तू तो फाने ला मानी नहीं बात रानी फौरजी किशोर परती बा खेत जवान दी है आज जोर झाटा का नजूर दो चुम्मा लेके छोड़ दे मानी का मजूर नहीं अमर उड़ दा काहे खिसियालू अभी मन में के भरल कर बरदास अभी दाव बाटे चढ़ल नाही नाही कके बबी जिद पनयर करे दो तो तू प्यार अभी मुंड बाटे बनल झटक न जोर दो चुम्मा लेके छोड़ दो पानी को मजोर जानी बहिया मरोड़ दो मोहिया जहिया से तू गइल लोधी यहाँ ना यहाँ ना निक लागे ना निक लागे न राजा जी खाना जहिया से तू गइल लोधियाना निक लागे ना राजा जी खाना जहिया से तू गइल लोधियाना हमर बहली रो गोला लागे न राजा जी खाना जोहिया से तू गल लोधियाना निकल गे न राजा जी खाना जोहिया से तू गल लोधियाना চন্দন মোহন মারে উফান হমর দুনু যৌবন রাজা মারে উফান হমর দুনু যৌবন হে রাজা আরে কা কহিল তোরা বিনা না রাজা কহিলা কেলা মন জবুয়া বেলা ইয়াদ দিল করে ছন মোহন মারে উফান হমর দুনু যৌবন রাজা মারে উফান হমর

रौनक रंजित रोज ताकतिया ए रौनक रंजित रोज ताकतिया कहे अर्जुन हमरे तू हो जा दीवाना निक ना निकला के न राजा जी खाना जहिया से तू गइल लोधियाना गला के न राजा दिखाना जहिया से तू गइल लोधियाना हमर बहली रोवे ओठ लाली रोज ननद मारे लाताना निकला के हो निकला के ना निकला राजा दिखाना जहिया से तू गइल लोधियाना निकल गे न राजा दिखाना जहिया से तू गइल ना